Հայտնվել, երևալ, erscheinen, ուշանալ, sich verspäte- verspäten, շարունակել, fortsetzen, զբաղեցնել, in Anspruch nehmen, տեղափոխել, տեղաշարժել, verschieben, վերջացնել, ավարտել։ Բենն դնել, տեղավորել։ Այնտեղ եմ։ Դաթարել, վերջանալ։ Օֆրում։ Շարժվել։ Բևինգը։ Կանգ առնել, անշարժ մնալ stehen bleiben. Բարձրացնել։ Eben. Իջեցնել, իջնել։ Senken. Դուրս գալ։ Herausgehen. Ներս մտնել, մտնել։ Eintreten։ Մեկնել, ուղևորվել։ Abfahren. Հատել, կտրել։ Überqueren. Գնալ։ Gehen. Երկայնքով, երկարությամբ։ Entlang. Հետևել։ Folgen. Ծռվել, թեքվել։ Իգը։ Ժամանել։ Անկոմը։ Վերադառնալ։ Zurückkommen։ Վազել։ Laufen։ Թռչել։ Fliegen։ Դրված լինել։ Լիգեն։ Նստել։ Սծեն։ Կախված լինել։ Այնն։ Իրեն։ Սեր։ Բավականացնել, բավական լինել։ Genügen։ Պակասել, բացակայել։ Fehlen։ Բացակա լինել։ Abwesen sein։ Yeah հավաքվել, ժողովել։ Ստամել Aber Latsnel. Zufügen. Latsnel. Füllen. Liklinel. Bazarel. Ausschließen. Lernt hat jetzt Armenisch oder Deutsch? Äh, ich lese Armenisch, sie, sie, ich äh, lese Deutsch. Ja, eigentlich müsste Armenisch Deutsch. Was für? Ja, dann, dann lernt Tante Maria Deutsch und du Armenisch. So, sag, sag.